قالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ممنوع الكلام ده عزير لا قال ولا سيدنا المسيح قال لا في كتبنا ولا في كتبهم آه، محاولة الصد عن ألوهية المسيح أنت كيف قرآنك بيتكلم أنه بيحاول ينفي الهيه المسيح كما حاول جاهدا فاشلا أن ينفي الصلب معناه أمور كانت موجودة منتشرة في المجتمع وهو بيحاول ينفيها يبقى دي حقيقة مش زي عزير ابن الله في حتة صغيرة كده كلمة وردت عشان بس يتهم اليهود انهم كفار اصله عايز ذريعة يعمل ايه فيجيب لهم نص لا لكن لاحظ الكم عن المسيح في محاولة نفي ألوهيته وفي محاولة نفي صلبه فمعناه كان فكر منتشر وموجود فازاي حضرتك بتقول لا في كتبنا ولا في كتبهم